मॉर्निंग फ्रॉम पटनी टॉप जी हाँ हमें पटनी टॉप और अभी आज निकल रहे किश्तवाड़ के लिए फ़र्क बस इतना है ऊपर वाले ने कह के ले रखी है अपनी कल भी व्लॉग नहीं कर पाया आज भी व्लॉग नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ रीज़न ये बरसात बरसात अभी भी बस राइडिंग गेयर डालनी है पेंट वेंट डाल ली है शू कवर वगैरह सब डालनी है निकल रहे बाइक रेडी कर दी है फुल लोडेड कर दी है पाँच मिनट के अंदर यहाँ से निकल जाएंगे सीधा किश्तवाड़ के लिए वहाँ अपना भाई एक सैफ़ी भाई जान है अपने वो वेट कर रहे हैं सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है ना वो प्रॉब्लम यही है व्लॉग नहीं कर पा रहा और ये मेरे लिए बहुत बेकार बात हो रही है वो प्रो लगा नहीं सकता क्यों पानी चला गया तो दिक्कत हो जाएगी करना पड़ेगा आज आपके लिए एक नया एंगल रेडी कर रहा हूँ बोल नहीं पाऊंगा फुटेज दिखा दूंगा कल रात को ना फोर्टीन आर की राइड कर बॉडी बिल्कुल रात बारह बजे तक जवाब दे चुकी थी पटनी टॉप से कभी आगे निकल जाते थे कभी पीछे रह जाते थे बट पटनी टॉप मिलने पर लास्ट में आगे एक आर्मी ऑफिसर्स मिले हमें पूछा कि सब पटनी टॉप जाना है तो चिनाल टनल के जस्ट बगल से नीचे रास्ता आ रहा था तब अपन वहाँ आए हैं कुछ स्टे लिया होटल का नाम था प्रेम पैलेस फ़ोन किया कि भैया रूम चाहिए अर्जेंट और just in one thousand rupees for two members काम अभी निकल रहे हैं हम किश्तवाड़ की तरफ I live inside my own world of make-believe Kids screaming in the cradles, profanities I see the world through ice covered in ink and bleach Cross out the ones who heard my cries and watched me weep I love everything Fire spreading all around my room My world's so bright, it's hard to breathe But that's alright Hush Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe Kids screaming in their cradles, profanities Some I love everything Fire spreading all around my room My world's so bright It's hard to breathe, but that's alright redemption Honesty is a one-way gate to hell Kids screaming in the cradles, profanities I see the world through ice covered in Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe Kids screaming in the cradles, profanities Someday, days, some days I spreading all around my room My words so bright, it's hard to breathe But that's alright Hush content, hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I hello finally अभी हम किश्तवार हम आ गए थे अराउंड पाँच बजे के अराउंड अभी टाइम हुआ है साढ़े आठ कर रहा हूँ डाटा कॉपी व्लॉग कम पूरे नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि बारिश बहुत है गोप्रो का माउंट लगा ही नहीं पा रहा हूँ बिकॉज बरसात में ख़राब हो सकता है तो वाटर प्रूफ केसिंग में मैंने लगा के हैंडल बार पे लगा दिया था कुछ फुटेज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा प्रे कर रहा हूँ कि कल बरसात ना मिले कि ये प्रे कर रहे हैं कि कल बरसात ना मिले और कल अपन को जाना है किश्तवाड़ टू किलार सुबह आठ बजे होटल छोड़ देंगे तो कल की राइड होगी भाई आठ नौ घंटे की कल यहाँ से अपन निकल जाएंगे जाएंगे वहाँ से पहले क्लिफ हैंगर करते हुए वर्ल्ड मोस्ट डेडलिस रोड सही सुना आपने वर्ल्ड में सबसे टॉप टेन में डेडलिस रोड कल बरसात नहीं हुई तो फुटेज हंड्रेड परसेंट देखने लायक होंगे साथ में आप भी देखोगे मैं आपके लिए कर रहा हूँ हंजी हाँ की भी आज का दिन कैसा रहा आपका आज का तो लगा था वेस्ट हो जाएगा बट अच्छा हुआ हिम्मत करके निकल गए हाँ जल्दी पहुंच गए तो काफ़ी आसपास के एक्सप्लोर करने मिल गया जो जनरली स्किप हो गया रहता जो हाँ, हाँ अपना नॉर्मल स्किप हो गया था कल के लिए वो आज अपन ने कंप्लीट कर लिया हाँ, मतलब अपने मेकअप हो गया डे हाँ, का मतलब अपने दिन को अपने दिल को शांति दे ली अपन ने जी हाँ कल अपन ने रात को बहुत लेट तक राइड करी थी तो आज ना अपन थोड़ा बहुत यहाँ लोकल घूम लिया है मेरे यहाँ तो सैफ भाई मेरे नॉन है वो यहाँ आ गए थे अपने को पिक कर लिया था उन्होंने यहाँ अपने के सेवनटीन हमारे किस्मत में ना के सी के सेवनटीन ऐसे ही लिखे हुए हैं ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करना अपने छोटे भाई को लाइक करना कमेंट करना शेयर करना अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के जो भी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो कल मिलते हैं आपके साथ गोप्रो पर अच्छे से फर्स्ट क्लास इजाज़त चाहता हूँ good night bye take care